U osnovnoj školi u Poriječanima kod Visokog 11. decembra 2015. godine predstavnici firme Intex su održali prezentaciju smart table sa ciljem prikazivanja njenih funkcionalnosti, prednosti i njene funkcije u interakciji između nastavnika i učenika u svakodnevnim školskim aktivnostima. Smart tabla pruža bezbroj mogućnosti da se čas upotpuni digitalnim materijalom, te čini časove zanimljivim, drži pažnju i povećava motivaciju za učenje. Da postoji želja za unapređenjem nastavno-naučnih procesa u školama, govori i činjenica da su prezentaciji Smart Table prisustovali svi direktori osnovnih škola u tom regionu, koji su nakon prezentacije pokazali interesovanje za uvođenjem Smart Tabli u redovne nastavne aktivnosti.